бүгін бізде қонақта ақын аудармашы филология ғылымдарының кандидаты оңайгүл тұржан әпкеміз әпке қош келдіңіз студиямызға рахмет көңіл күйіңіз қалай жақсы ә, сұхбатты ә, мына сұрақтан бастағым келеді ә, әдетте көп адамдар айналаны қоғамды ә, жай адамның көзімен қараған бір басқа да ақынның көзімен қараған бір басқа деп айтып жатады бұл енді ақындарды басқа адамдардан бөлектеу емес пе жоқ ол ә, бөлектеу емес әдейі бөлектеу емес шығар бірақ дегенмен ә, ақынның дүниені айналаны көруі ә, жай енді былай қарапайым адамдардың көруінен гөрі кішкене басқашалау болса керек деп ойлаймын басқашалау болатын шығар өйткені өлеңде өлеңге не жазылады өлеңге басқа адамдардың былай байқай бермейтін басқаша ой қорыту ә, сөйлем құрылысы басқашалау солай түседі ғой өлең иә жалпы ә, жаратқан иеміз мына дүниеге ә, ақындықты жаратқанда оны ә, кез келген адамның бойына емес осы пендем алып жүре алады ау деген адамның бойына беретін болса керек иә. сосын соның бойына осындай қабілеттерді береді ол қандай қабілет ол ә, басқалардың көрмей байқамай қалатын нәрсесін байқау Ә, басқалар онша көңіл аудармайтын нәрсеге көңіл аудару ә, сөйтіп ал көңіл көзге көрінбей тұрған нәрсенің өзін көру түп сананың көмегімен әрине содан кейін барады ол адамның өлең жазу яғни өлеңге түсетін нәрсе мүлдем ә, қарапайым сөзге қарағанда мүлдем басқаша болып көркем болып ә, абстракциялы болып солай пайда болады ғой сондықтан мен ол ақындарды басқа былай бөлектеу емес бұл ол ақындық таланты бар адамның дүниені басқаша көруі тіпті мына голограмма деген бар ғой яғни үш жақты көру иә біз оны былай түсіндіріп бере алмаймыз сол голограммалық сипатта көруі мысалы <coughs> оған енді қандай мысал келтірсем екен <coughs> өзімнің бір өлеңімді айтайын бұталар құмға малтығып қараңдап кетіп барады иә жаз деген өлеңде ғой жаз деген өлеңде иә енді былай қарағанда мысалы ойламайсың ғой анау бұталар қараңдап кетіп бара жатыр деп ойламайсың ғой мысалы оны басқа адамдар да ойламайды бұталар қараңдап кетіп бара қалай ол кетіп бара жатады ол иә. тұрған нәрсе ғой а бірақ оны ана ыыы түпсанадағы санадағы жаңағы жаратқан иеміз салып қойған бір қабілет сол оны солай көрсетеді шамасы иә сосын оны э, енді ақын адам сонымен солай жазайын деп ойлап та отырмайды ол өзіне мына ғарыштан келетін бір тылсым сондай бірдеңе болса керек оны адам түсіндіріп те бере алмайды иә ана фридрих ницше деген немістің философы бар ғой сол айтады кейде ойыма дейді аяқ астынан бір сөйлем ой тұжырым келе қалады да соны ұмытып қалмайыншы деп соны ұмытып қаламын ба деп зәрем ұшатыны соншалық мен оны сол бойда ұмытып қаламын дейді а неге ұмытып қалады өйткені ә, менің ойымша бұл ә, жаңағы ой ұшқыны тұжырым ол бір ғарыштан келетін нәрсе болса керек өзі топталып топталып ол ә, мына ненің найзағайдың жарқылындай болып заулап келеді сол бойда жоқ болып кетеді сол сәтті ұстап алу керек қой иә ұстап үлгерсең үлгердің иә. үлгермесең бітті оны ұмытып қаласың өйткені ол сенің санаңда пайда болған нәрсе ана жақтан саған соғып иә. өткен нәрсе ғой түркменнің ұлы ақыны мақтымқұлының да айтқан сөзі бар мына не деген өлеңнің жолдары дейді ол қасыңа келіп мысалы көгершін қонды ма сол көгершінді сен ұстап үлгеруің керек ұстап, ұстап үлгермедің ба онда кетті ғой ұшып кетті ғой дейді бұл да дәл сол сияқты нәрсе дейді оны үлгерсең үлгердің үлгермесең үлгермедің ал енді ол ақындық таланты ә, жоқ адамдарда ондай ә, бола қоймас бірақ дегенмен де кез келген адам айтады екен маған бір сондай ой келіп еді соны ұмытып қалдым соны есіме түсіре алмай тұрмын деп айтады кез келген адам бұл ә, жалпы ә, ақындық дегендегі бір жаңа голограмма деп отырғанымыз сол яғни ә, бір барлық қырынан көру ма байқағыштық иә дәл дәл сол қалпында көру емес оны былай сурет иә. сияқты көру емес оның ішкі әлемін көру ма ішкі процесін көру ма екен сондай бір енді сондай нәрсе иә біздің қоғамда осыған дейін ескі қоғамды алсақ ақындардың рөлі өте жоғары болған бұған дәлел мысалы жыраулар одан кейінгі ақындар ал қазіргі ақындардың қоғамдағы рөлі қандай қазіргі ақындардың қоғамдағы рөлі дәл мынадай деп өзі ә, бір диагноз қойып айту мүмкін емес өйткені бұрынғы жыраулардың рөлінің өте жоғары болған себебі ол жыраулар ол кезде қазіргі телевидениенің қазіргі интернеттің қазіргі газеттің радионың соның қызметін атқарды ғой соның рөлін атқарды иә ақпарат тасымалдаушылар солар халықты ағарту қызметін атқаратын да солар болды сондықтан да ә, олардың рөлі өте жоғары болды ә, неліктен ә, мысалы халық батырлар жырын жаттап осы уақытқа дейін жеткізді өйткені адамдардың адамның жалпы санасындағы ақпаратқа құштарлық деген нәрсе ол ол өзі табиғи болатын нәрсе ғой сол ақпаратқа құштарлық яғни анау батырлар жырының бойындағы жалпы жыраулардың айтқан жырларының бойындағы бүкіл ә, дәннің бәрін олар жұтып отырды өйткені ақпаратқа қажеттілік адамда бар ғой соның арқасында ә, ақын жыраулардың рөлі өте жоғары болды ал қазіргі кезде біздің ә, ақпарат алу көзіміз өте көп иә қоғамның газеттен де алады интернеттен де алады ол және коммуникация өте мықты қазір сол жағынан енді ақындар кішкене ысырылып қалды дегенмен көркемдік әлем ретінде адамның ішкі жан дүниесіндегі әдебиетке деген құштарлық ол бәрібір бар ол бәрібір өзінің рөлін атқарып жатыр адамдық тәрбиеде көркемдікке жалпы рухани байлыққа әр өзінің қызметін атқарып жатыр енді бұрынғыдай өте үлкен деңгейде болмаса да бәрібір бар деп ойлаймын иә ә, сіздің өлеңдеріңізді оқып отырсақ біз ішінен табиғатты тазалықты адалдықты махаббатты тауып аламыз бұл енді сіздің осы поэзияға деген ә, өзіндік стиліңіз ба ұстанымыңыз ба осы туралы айтып берсеңіз негізі бұны стиль ма стиль емес па енді мен ол айта алмаймын иә өйткені өзің де білесің өзің де ақынсың өлең қалай пайда болады солай пайда болады иә оны арнайы алдыңа бір жоспар құрып қойып ал мен қазір осы шумақты осыны айтамын одан кейін мынаны айтамын деп жоспар құрмайсың ғой иә өлең ол өзі топталып келіп өзі туады енді әрине оның жаңағы түзету ұйқасын келтіріп оны жасайсың ал неге табиғат ә, енді оны тағы мен түсіндіріп бере алмаймын өйткені біз енді бәріміз сол табиғаттың ортасында өстік қой әркімнің көру бір қандай да бір нәрсені көру қабілеті ма машығы ма ол әртүрлі болуы мүмкін мен мысалы қандай да бір ой тұжырым айтайын деген кезде не екенін білмеймін сол табиғаттың суретімен суретімен шығады ол иә ол құйын болып шыға ма ол тас па ол теңіз ба толқын ба тау ма әйтеуір солар арқылы мен айтылады менде сондықтан да мен кейде ыыы табиғат айта беремін да не тас ма не тау не теңіз дей беремін деп кейде ойлаймын бірақ бәрібір ол соған қарай бұрыла береді демек бұл ә, адамның жалпы болмысының немесе та, на, табиғи болмысының табиғатпен мына құбылыс табиғи құбылыстар ғой жаңбыр бар су бар сонымен ішкі бір бізге көрінбейтін байланысының бар екендігінің сипаты болса керек біз одан өзімізді бөліп ала алмаймыз біз ә, жаңбыр әдемі жаңбыр жауып тұрса неге қуанамыз оған мысалы былай қарағанда оның несі қалып жаңбыр жауып тұр иә не бар уже немесе әдемі көрініс көрсе көрсек оған сүйсінеміз енді көрініс болса көрініс енді өсімдік өсіп тұр енді жаңағы өзен ағып жатыр дегендей а неге біз оған сүйсінеміз демек біздің оған деген ішкі құштарлығымыз бар яғни табиғатымыз бір біздің бізде сол ә, жаңағы өзеннің өзінің қасиеті болса желдің өзінің бір қасиеті болса соның барлығы біздің ішін, ішкі жан дүниемізді айналып өтеді ішкі ә, дүние тану процесімізде олар қандай да бір рөл атқарады деп ойлаймын егерде олар қандай да бір рөл атқармайтын болса біз табиғатқа сүйсініп не қыламыз біз ә, құстарды жырлап не қыламыз бізге ана өзен ағып жатқанның не керек бар ағып жатыр ма ағып жатыр бізге тамақ ішіп күнде жұмысымызға барсақ болды емес пе мысалы ал бірақ олай емес болып тұр ғой табиғаттың ортасында жүргенді жақсы көреміз біз ә, тіпті әдемі болып жапалақтап қар жауып тұрса соған таң сүйсінеміз демек біздің өзіміз онша түсіне бермейтін бір табиғи ә, тылсым болмыспен байланысымыз да бар деген сөз сол нәрсе шамасы менің өлеңдеріме сол түседі үнемі солай деп ойлаймын енді оны иә бұл дәл мынандай осындай стиль болғандығынан деп тағы түсіндіріп сіздің ә, сіздің өлеңдеріңіз туралы жазушы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты төлен әбдік ағамыз ә, оңайгүл тұржанның өлеңдерінде ән бар деген жақсы баға береді ә, бізде оқырман да осы бағаға әрине келіседі ә, демек ә, поэзиядағы әуез әуен туралы қандай ойдасыз жалпы поэзияда сондай төгіліп тұрған әуен болмаса ол поэзия бола алмайды ғой тіл сүрінбеу керек енді тіл, тіл сүрінбеу керек деп тағып отырмайсың бұл да өз өз құйып түсетін нәрсе ғой ана вознесенскийдің сөзі бар кейде еркіңе бағынбайды иә андрей вознесенскийдің орыстың ақыны ғой соның айтқан сөзі бар өлең жазылмайды өлең пайда болады проявляется дейді яғни ол өлеңнің өзі кедір, кедір бұдырсыз шығады ол сондықтан да өлең яғни поэзия поэзияның ә, ерекше қасиеті соншалық ол ә, адамның еркіне бағынбайтын яғни ақын тәуелді өлеңге ол қалай шығамын десе солай шығады ол сондықтан да ол өзі әндетіп тұру керек әрбір шумаға кейде болады ғой бір бір тақырыпқа осыған бір өлең жазып беріңізші иә, деген болады ғой тапсырыстар иә тапсырыс соны әлгі жазайын деп әуреленесің келіп әуреленесің келіп ол жазылмайды әбден ну ақыры бірдеме қылып әйтеуір жазып шығасың иә. ұйқастар келіп енді кішкене бұрыннан өлең жазған кішкене алмашқын бар ғой иә бірақ ол бәрі өлең емес өзіңдікі емес сияқты тұрады өзіңдікі емес әйтеуір ол құрастырып қойған бірдеңе шығар иә. ана кісінің көңіліне қарайсың туған күн болады біреудің жаңағы мерейтойы болады дегенде ол да керек қой енді өйткені біз қазақ тойды өлеңмен бастағымыз келеді құттықтауды өлеңмен жеткізгіміз келеді ондай кезде енді әрине жазылады бір кезде ол керемет болып жазылып төгіліп те шығады ол бірақ оған кішкене уақыт керек болады мысалы соны ойлана бастайсың ол күні ештеңе жаза алмайды әрине ертеңіне тағы жаза алмайсың әлгі адам қайтады телефон соғады болдыңыз ба деп сен жоқ дейсің ол ойлайды мынау жалғыз келмей жүр ал шын мәнісінде олай емес сен жаза алмай жүрсің қалай жазу керек екенін білмей жатырсың бірақ арада екі үш күн өткеннен кейін бір кезде әлгі өлең жазыла бастайды неге өйткені ана түп санаға тапсырма бердім ғой осындай жазу керек маған тақырып осы деп ол ойланады сонымен ол іште піседі піседі де ол шыға бастайды ал шықпаған кезде ол әрине бір, бір қасаң дүние болады да шығады ал ол шын мәнісінде шыққан кезде ол кәдімгідей төгілген дүние болып шығады сондықтан да ол енді төлен ағамызға үлкен рахмет ондай баға бергені үшін иә yeah. әндетіп тұрса өлеңіңіз кейде адам өзінің өлеңінің ә, сапасын білмейсің ғой жақсы ма ол жаман ба ол жұртқа әсер етіп жатыр ма әсер етпей жатыр ма ал енді ә, оқырманыңа осылай әсер етсе ол әрине жоқханасы ұмытпасам бұл пікірді төлен ағам сіздің маңғыстауда кешіңіз айтты ғой иә сонда иә. сонда қалай қалай қабылдадыңыз сол сәтті естідіңіз шығарсыз естідім әрине енді әрине риза боласың ол төлен әбдік деген бұл ұлы жазушы ғой иә біз ә, кейде ә, қалай біз ана өзіміздегі бар енді бағаланба деген ол бағаланды ғой әрине бағаланды бірақ мына ә, жапонның бір жазушысы бар ғой кобе абе соның несіне соның былай ұрықтас қой бірақ көп әбеғұл төлен әбдікті білмеуі мүмкін иә егер де ол кісі төлен әбдікті білсе оның анау оң қол деген әңгімесін оқыса ол шошып кетер еді мынандай да ғаламат бар екен ғой деп біз сол әлемдік деңгейге шығара алмаймыз ғой нелер әдебиетіміз шығара алмай жатырмыз ғой сондай адамның сондай тұлғаның сондай талантты көрнекті төлен әбдіктің маған сондай баға беріп жатқанын естіген кезде әрине мен толқыдым иә мен мен өзімді бір шынында да өлең жаза алатын адам екенмін ғой деп ойлағаным бар сол кезде осындай жағдай сізбен сөйлескенде меніңше алдымен өлең сосын махамбет туралы сөйлесу керек деп ойлаймын өзім себебі сіз осы махамбет тану көкжиегіне ә, өзіндік үлесіңізді қосқан адамсыз осы жағын жіті зерттеп жүрген ғалымсыз ә, сұрайын дегенім ә, махамбет тану сізге не берді сіз махамбет тану ғылымына не бере алдыңыз махамбет ә, деген бұл өте күрделі тұлға ә, біз енді баяғыда мектептен бастап оқыдық қой енді игерулі атқа ер салмайды енді ә, бұл ә, бұл тек, қана ақындық емес бұл ә, бір қоғамнан екінші қоғам туғызғысы келіп иә. келген адам yeah иә яғни қоғамды қоғамдық құрылысты өзгерткісі келді ол мүлдем енді ол ә, бірақ оны қалай өзгертеді халықты қалай ұйымдастырады ал жүріңдер кеттік көтеріліске шығайық дегенге жұрт қозғала қоя ма малы бар жаны бар үйі бар дегендей бірақ ол сол халықты ана көтеріліске шақыру үшін халықтың сол қазіргі жағдайыңа қарашы деген сөзді айту үшін ол ана өзінің құдай тағала берген ақындық талантын пайдаланды иә ол оны пайда былай қарасаңыз оның жаңағы несінің өлеңдерінің өзі бір көтеріліс оның дұрыс ол тек жай айта салмайды ол оны жандырып тұрып айтады ол кәдімгі шынында да ереуіл атқа ер салып тұрып айтады ол ә, жанға тигізіп тұрып айтады және бір жағынан соның өлеңдерінің дәл сондай екендігін кеңес одағы кезіндегі бізде көптеген оны зерттеді өте терең зерттеді қажым жұмабек зерттеді бірақ олар онша тереңге бара алған жоқ бара алмаған себебі олардың баруға қабілетінің жетпегендігінен емес сол кездегі саяси ұстаным бар еді ғой саяси көзқарас сол оны жібермеді сондықтан да олар тек бер жағынан қалқып қана айтып отырды және махамбеттің өлеңдері мұңға құрылған ғой кәдімгі иә былай қарағанда ол айқайлап тұрған аттан, аттандап тұрған нәрсе сияқты бірақ ар жағында оның терең мұң бар ғой ал ә, кеңес одағы кезінде ә, мұңданды анау деген сөзді айтуға болмайтын еді ә, кеңес одағының саясаты тек мәңгілік күліп жүрген адамдарды ғана айту керек болды иә. иә оның ар жағы не бар ол әйтеуір бет ауыз күліп тұрса болды сондықтан да зерттеулердің көпшілігінде бет ауыз күліп тұрды ал шын мәнісінде оның ар жағында не бар еді оны айтуға рұқсат етілмеді енді ә, кеңес одағынан өткені ә, махамбет сол кеңес одағына патша үкіметіне қарсы шыққан адам былайша иә. айтқанда ресейге қарсы шыққан орыстандыруға қарсы шыққан адам енді ә, ол кеткеннен кейін қазіргі зерттеуде еркіндік бар оны біз айта аламыз сондықтан мен махамбетке кішкене тереңірек барайыншы деген ой болды менде бұл махамбет тақырыбын маған берген рымғали нұрғали ә, академик ол кісіге көп рахмет менің осы тақырыпқа бейімнің бар екенін байқап осыны ә, махамбетті сен алып шыға аласың деп осы тақырыпты маған берді ғой махамбетті ә, мен не көрдім одан менің көргенім бұл ә, поэзияны халықты ұйымдастыруға болатын күш ретінде қолданды біріншіден екіншіден енді халыққа бір рет жарайды айттың ол бір рет көтерілді бірақ жалғастыру керек иә ол енді үнемі бүйтіп отырмайды ол басылып қалып тұрған шығар басы бар ол оны екінші рет көтеру керек болды а үшіншіден ол халықтың ана егер де оларға ұрандағанда да қалай да біз жеңеміз біз осылай да осылай десе халық оған сенбеуі мүмкін сенбес деп ол айтты біз кім жеңері талайды дейді біз жеңеміз ба аналар жеңе ма біз оны білмейміз бірақ әйтеуір біз күресуге міндеттіміз мына жерге мына еділдің бойы енді ғой ел қондырсам деп еді <coughs> жағалай жатқан сол үлкен мал толтырсам деп еді яғни өзінің түпкі мақсатын айтқан кезде жай айтқан жоқ ана халықтың жаңа жанына тиетін сөзбен қандай күйде отырсың деп соны суреттеп отырып айтқан кезде шынында да бір деректерде үш мың бір деректерде жеті мың әскер шықты ғой исатай бастады махамбет оның рухани жаңағы қолдаушысы болды оның поэзиясы осындай күреспе берген енді ол ә, мен енді махамбетке не бере алғанымды білмеймін бірақ оны мен жаңа бір қырынан таныттым деп ойлаймын өйткені мен ойлағандығымнан емес ырымғали нұрғали ағай маған осылай деп айтты сен көп жаңалық аштың деді ә, бәлкім солай шығар ал ол маған не берді ол мына поэзияда тек мұңдана беру емес поэзияның міндеті ақынның міндеті ә, жылап отыру емес ақынның міндеті мұңы бар әрине мұңсыз ештеңе болмайды бірақ сен соны ә, қалай мына рухани байлық ретінде көрсете аласың поэзияны немесе адам жанына бір қолдау беретіндей рухани күш беретіндей не істей аласың дегенде осы махамбеттің поэзиясында бар соның бәрі бұл сол дәуірдегі жаңағы өзің айтқан поэзияның жалпы өлеңнің халыққа шын мәніндегі қуат берген кез келген тамаша бір көрініс осы орайда бір сұхбатыңыз есіме түсіп отыр сіз сол сұхбатта исатайдың ақтабанына ескерткіш орнату керек деген ә, пікірді айтып едіңіз осы көзқарасыңызды қолдаған адамдар болған жоқ па қолдағанда мен оны ары қарай өйтейік бүйтейік деп ештеңе деген жоқпын тек сол сұхбатта айттым деп қойдым ғой иә неге жалпы тек қана ақтабан емес жалпы неге біз тұлпарларға ескерткіш орнатуымыз керек деп ойлаймын неліктен иә. өйткені ә, тұлпар дегеніміз ат бұл ежелден сірә қазақтың сонау тіпті баяғы замандарда ана күлтегіннің ә, жазуындағы ә, тоныкөктің жазуындағы ә, көктастағы жазуды оқып көрсеңіздер күлтегін боз атқа мініп шапты шалыш атқа мініп шапты яғни бірнеше атқа мініп шапты ана күрестің кезінде дейді аттардың өзінің әрқайсысының өзінің аты бар атауы бар иә яғни күрес күрескер ат деген ол тек қана жылқы тек қана мініс көлігі ғана емес бұл күрескер екендігін тарихтан талай көрдік қой ол тарихтың қай бетін ашып қалсаңыз сондықтан біз бүкіл осы қоғамды орнатуда тәуелсіздік алу жолында тарихи кезеңдерде қандай да бір жеңіске жетсек оны біз адам біздер өзіміз жеке иеленіп кетпеуіміз керек оның ішінде тұлпарлардың үлесі бар әрине тұлпарсыз қалай жауға шабасың ақтабан адам сияқты жануар еді ғой деп сарай жазған бұл исатайды талай мына соғыстың кезінде маневр болады дей ма иә. сол маневрді өте керемет сезінетін ат болған ғой талай қиын жерлерден исатайды аман, аман есен алып шыққан ат бұл туралы әнес керемет жазған ол неге алып шықты демек оның ана үстіндегі батырды батырмен жаны бір оның рухтас иә ол соны қалай мен өлтірмей алып шығамын деген ар жағында ниет тұр ғой тіл жоқ қой енді айтады yeah. Иә. бірақ ол өзінің қимылымен көрсетеді бұндай аттар қазақта аз емес енді ол батырлар жырын айтпай ақ қояйық мысалы қобыланды батыр жырында да алпамыста да барлығында да аттардың тұлпарлардың керемет қасиеттері жақсы баяндалады ғой құлагер болса мысалы құлагер ол күрескер ат емес ол енді көреалмаушылықтың құрбаны болып кеткен ат ақан серінің қанаты ғой енді қабанбайдың қубасы бар иә осындай иә. ал енді тағы бір ерліктің несін айтайын осы біздің аттар соғыс кезінде қырық бір қырық бесінші жылы соғыс кезінде мына қарағандыда шахтада көмірен кезде қол күші жетіспеген кезде сол аттарды шахтаға түсірген ғой яғни жердің астында жаңағы күмді таситын сонда ол аттарды жердің астына түсіреді ол ә, жарықтық жануарлар сол ә, шахтада төрт жыл ма бес жыл ма жарыққа қашқын бір рет түсірді сонымен қайта оны шығара бермейді ғой адам емес қой сол төрт бес жыл бойы қараңғы алакөлеңке шахтада жүріп жүріп сол жерде жүріп сосын енді соғыс біткеннен кейін бұл күші көбейгеннен кейін ол аттарды ә, жердің үстіне шығарған кезде көп аттардың көзі ағып кеткен екен қараңғыда тұрған ғой бұлар ә, адамдар білмеген оны ә, кейін айтқан оны көзін байлап шығару керек екен ә, сөйтіп ә, көп аттардан солай айырылып қалды бұлар ерлік көрсетті ма әрине ерлік көрсетті сол жеңіске олардың үлесі бар ма әрине бар адамның рөлін атқарып тұр ғой адамның рөлін атқарып тұр кәдімгі соны қарау үшін пайдаландық қой енді <clears throat> сондықтан жалпы бұл жылқы малының сезімталдығын тағы бір мені тарихи бір оқиға есіме түсіп кетті кімнің александр патшаның буцефал деген аты болған ғой атақты ол буцефалды сенатор қылып сайлап қойған ғой өздеріне сол буцефалдың ол да жаңағы ақтабан сияқты анау александр патшаны талай қиын жерлерден аман есен алып шығатын өте сезімтал болған екен сосын бір ә, суретші ма әлде жаңағы сәулетші ма александр патшаның бейнесін салады суретін салады суретін әлде кескінін соны салады да енді патшаға көрсету үшін патшаны шақырады александр патшаны сосын көрсетеді бірақ әлгі өзінің суреті патшаға онша ұнамайды онша ұнатпайды енді сол енді жаңағы атымен жүр ғой буцефалмен сол буцефалға бүйтіп өтіп бара жатады да ана картинаны көріп қалады да ол кісінеп жіберген екен сол кезде жаңағы суретші айтыпты ой александр патша енді мына сізге қарағанда сіздің атыңыз әлдеқайда өнерді жақсы түсінеді екен деп айтыпсыз <laughs> жалпы ыыы зерттеушілердің айтуы бойынша мына картинаны түсіне алатын қабілет бар екен аттарда әрине демек ә, енді қай жағынан алып қарасаңыз да біздің осыны айтып мен тек қана жаңағы ол ақтабанға ғана емес ескерткіш жалпы бір тұлпарларға бір керемет ескерткіш құрмет болу керек біздің иә бір міндетіміз ау деп ойлаймын оны қалай қою керек ол енді жаңағы сәулетшілердің өздерінің көру несіне байланысты бір білмеймін бір керемет бір ескерткіш көз алдыма елестейді қазіргі біздің қоғамда осы қылқұйрықтарға тұлпарларға жылқы тұқымына деген көзқарас та жаңағы қорғау баптау да бір төмендеп кеткен сияқты болып сезіледі бұл енді жаһанданудың жемісі ме жоқ басқа ма көшпелілер ауып қалғаннан кейінгі жағдайдың көрінісі ме осы туралы қандай ойдасыз енді бұл жерде қазір енді мініс көлігі ретінде ол қатардан шығып қалды ғой иә ауылда жаңағы мал ауылда болмаса бір жағынан содан да болуы мүмкін бірақ қазір ыыы көкпар бар сосын жаңағы ат бәйгелері бар иә сол бәйге аттарын баптау ал енді жалпы жылқыға деген енді бұрынғыдай дәл бұрынғыдай не жоқ қой енді иә өйткені ол кезде қазақ аттың үстінде жүрді иә аттың үстінде жүрді оның өмір сүруінің бір қажеттілігі болды қазір енді ондай болмай қалды сондықтан бірақ дегенмен де әлі сол бәйге аттарының болуы олардың бабы мынау асыл тұқымды жылқылардың болуы бұл әлі де ол үрін төмендете қойған жоқ тек жалпы халықтық болмаса да бірақ мықты атбегілер бар мынау жаңағы бәйгелерге қосатын аттарды баптайтын бабын білетін оның не жеп не жейтінін түсінетін бірақ біз бәрібір көлігіміз қазір басқа иә. ұшағымыз бар біздің астымызда жаңағы басқа аттарды пайдаланып кеттік қой иә бар дегендей <laughs> иә. сондықтан енді сондай жағдай ғой бірақ енді дегенмен біз бәрібір ол қазақ аттан ажырамайды қазақ қана емес жалпы бұл орта азия халқы болсын ол аттан ажырай алмас бәрібір ол болады бәрібір оның рөлі болады енді қазіргі ә, сіздердің қатарларыңызда сіздерден үлкен аға буын ақындар жазушылар өзінен кейінгі буынға назар аудармайтын сияқты болып елестейді бұл енді тек менің ғана көзқарасым емес жалпы осы жас буынның аға буынға деген көзқарасы деп қабылдарсыздар ә, меніңше ә, жас буын мен аға буынның арасында бір ә, бірдеңе жетіспейтін сияқты болып тұрады арасы алшақтап бара жатқан сияқты иә. осы туралы ойыңыз біз иә yeah, оны мойындаймыз yeah. Иә. мен арасында шынында ойла ойла осы былтырдан бері ойлап жүрмін бір осы жас ақындар қазір талантты жастар келе жатыр қандай көркемдік не деген бір төгіліп тұрған сол бір дүние жазу керек ау деп сөйтіп ойлап қоямын рас біз біздің қатарымыз өздерінен кейінгі буын туралы жазбай кетті оны неге жазбай кетті ол жағын енді білмейміз бізде мына уақыт жоқ деген бір сылтау бар ғой иә содан ба екен уақытымызды мына әлеуметтік желі бар интернет бар ақпараттың көптігі бар солар алып қоя ма екен сондай бір әйтеуір бір жағдай бар ал шын мәнісінде дұрысында бізде мықты жастар өсіп келе жатыр иә осы екі мың сегізінші жылы фариза оңғарсынова фариза апай тұмар деген журнал ашқан ол журналды ашатын кездегі оның мақсаты ол айтқан бұл тек қана жастардың шығармашылығына арналады үлкендер олардың өздерінің жаңағы жұлдызы бар басқасы бар қазақ әдебиеті газеттері сол бұл тек қана жастар журналы сол жерге біз жас ақындардың өлеңдерін жас жазушылардың дүниелерін шығарамыз соны біз 2014, 2015, 2015, алты екі мың он сегізінші жылға дейін солай шығарып келдік Апай екі мың он қайтыс болғаннан кейін де соны шығарып жатты көптеген жас ақындардың кесілді сол иә журналда өте жақсы журнал болды бірақ енді мына қаржылық жағдай абай кеткеннен кейін қаржылық жағдай өте нашарлап қалды сонымен ол шықпай қалды ол журнал бұл бір жағынан жас қаламгерлерге деген үлкен қамқорлық болып еді сол кезде бір жағынан жақсы мотивация береді ғой және ол тек былай ақ қара емес ол өте қымбат қағазбен ыыы әдемі суреттермен иә. иә солай шыққан және апай сол кезде маған айтатын сен ана ә, сүмірейіп ә, бүйтіп төмен қарап отырған суреттер болса оның өлеңінде шығарма өзінде шығарма дейді мен айтамын неге суреттің қандай қатысы бар әй ол суретке дұрыс түсе алмайтын адам ана өлеңіне қалай қарайды ол деп осылай маған ұрсатын бір күні ұрысқаны бар не мынау жасап қойғаның деп көркем болу керек анау ақындар ә, жазушылар жастар ғой олар иә, иә. олар ана голливудтың артистері қалай түседі суретке солай түссін мына журналда мен не үшін мынандай қымбат қағазбен қараған ақшаға шығартып отырмын әркімнен ақша иә деп сөйтіп айтатын асқақ тұрсын демекші ғой иә өте көркем болу керек жас жастық шақ деген бұл көркемдік поэзия деген ол әңгіме жастардың жазған эссе деген бұлар деген тұнып тұрған көркемдік ол сол өзінің көркемдік көріну көрінісінің өзі солай көркем болып тұрсын деп айтатын енді ә, рас ол ә, біз ә, кейінгі жастар туралы көп айтпайтын болдық көп емес тіпті айтпайтын болдық иә иә, иә не әсер етіп жатыр енді ол жағын білмейміз дегенмен оны ескерейік жаңа фариза оңғарсынова апамыз туралы айтып қалдыңыз сіз осы апамызбен жақын жүрдіңіз тіпті ол кісіге бірнеше жақсы өлең арнап өзіңіздің жаңағы сіңілдік шәкірттік пиғылыңызды таныттыңыз былай қарасақ фариза апамыздың өлеңіндегі мінезіндегі табиғат өзімен бірге кеткен сияқты болып елестейді кейде шыны керек ал енді сіз ол кісіге жақын жүрген адам ретінде ә, бірер жақсы естеліктер айтсаңыз ә, мейлі ол поэзияда болсын прозада болсын қазіргі ә, қауымға өте керек деп ойлаймыз бізде мына тұлға тану деген ә, жаңа кенжелеп қалған жанр сол үшін біз өмірден өтіп кеткен аға буындарды көбінде зерттей алмай қалып жатамыз апай туралы көп жазылды ғой айтылды да иә. ол кісінің мінезі туралы да жалпы болмысы туралы да енді мен ол кісі туралы айтқанда не айтуға болады ол, кісі ешқашан өлең туралы әңгіме айтпайтын айтпайтын себебі біріншіден ол зерттеуші емес иә. екіншіден ол жаңағы өзіміз айтып отырған өлең деген өзінен өзі пайда болатын нәрсе иә. ғой оны әңгімелеп отырмайсың ол өлеңді олай жаздым былай жаздым демейсің талқыға салынбайды талқыға салынбайды ол өлең туралы әңгіме тіпті ол өлең жазатын адам сияқты емес былай қарағанда <laughs> әңгімелесіп отырсаң иә ол оның бір қасиеті сол екінші бір қасиеті ол өте балажан болды және өте мейірімді адам еді сырт қарағанда көп айтатын айтатын маған сен қалай жүрсің ана кісінің қасында қалай қорықпайсың деген сияқты әңгіме кішкене жастау болдым ғой ол бірақ ә, менің таңғалатыным ол кісі ешқашан маған бір зіркілдеп ұрысып немесе бір ә, анау деп журналға қатысты кейде ұрыс естіп қалып жүрдім арасында иә, иә. ана не бүйтпегенсің мына не бүйтпегенсің деген сияқты а былай ә, бірдемеге қасарысып бір ә, немесе бір ә, жақтырмай ондай мінез көрсеткен емес ол кісі бұл бір екіншіден ә, ол кісінің бір қасиеті таңертеңгілікте түске дейін көңіл өте жақсы болып отырады түстен кейін барсам онша сөйлесу қиын ол кісімен сондықтан мен негізінен таңертең сағат тоғызда жетіп баратынмын сол жаңағы журналға байланысты ғой негізінен сол кезде жақсы сөйлеседі сосын кейде ә, менен енді сұрайды ғой журналистер сұрайды сол апайдан сұхбат алайық деп едік қай кезде барсақ болады екен уақыт қалай болады екен сонымен уақытының қалай болатынын білмеймін бірақ барсаңыздар таңертең барыңыздар түстен кейін қажет емес бару иә өйткені таңертең жақсы сөйлеседі ол кісі содан бір күні мен айттым ол кісіге апай осы сізге мен таңертең келемін ғой ылғи түстен кейін келсем көңіліңіз болмай сөйтіп отырасыз неге десем әй өмірдің өзі солай ғой дейтін адам таңғы кезде жастық шағында адам өте көңілді болады жақсы жүреді анау мынау нәрсеге көңіліне алмайды бір қиын жағдай болса да оны тез ұмытып кетеді ал өмірден былай қайтқаннан кейін жалпы адамның өзінде қайту процесі жүреді э, бір бір нәрсені көңіл түсіретіндей бір нәрсе болса соны ойланып кетеді ұзақ уақыт оны ұмыта алмай жүреді бұл мына таң мен түстен кейінгі уақыт деген де сол сияқты нәрсе ғой дейді таңертеңгілікте адам өте э, демалып тұрады ә, таң деген өзінің сондай бір энергиясы бар ғой деп айтады а түстен кейін ол шынында да мен өзім шаршай бастаймын сондықтан мен түстен кейін сөйлескім де келмейді ол енді осылай түсінші енді шырағым деп сөйтіп айтқан жақсы енді аударма туралы сөйлесек сіз шетел классиктері стефан свитті шойнканы қазақ тіліне жақсы аудардыңыз осы ә, екі үш мүмкін одан көп шығар иә. осы аударма арқылы сіз ә, кәдімгі үлкен аудармашы ретінде танылдыңыз ә, қазіргі аударманың көкжиегі қалай әсіресе мына көркем аударма туралы ә, аударма кітаптар шығып жатыр бірақ ә, сіздің бағаңыз қалай мен негізі аударма кітаптарды қазақша аударылған кітаптарды көп оқымаймын иә өйткені аударма деген өте жоқ бір сондай мықты деген атақты жазушы дейік мысалы иә шет тілдің жазушы оның қазақшасын оқысаң дәл сондай әсер ала алмайсың оған қарағанда орыстардың аудару ол енді көбісі мына ненің кезінде ғой енді одағының кезінде өте жақсы аударма жасалды сол кезде ал ә, жалпы аударым бізде мынандай түсінік бар екі тілді бірдей тіл білген адамның бәрі аудармашы бола береді олай емес екі тілді бірдей білген адам аудармашы бола алмайды өйткені ол екі тілді жай білген адам аудармашы емес болса ол сөйлем қалай тұр соны аударып береді соларды аударып шығады <coughs> ал оның ар жағындағы рухы аударылмай қалады көркемдік аударылмай қалады ой жетпей қалады иә ой жетпей қалады анау қаламгердің ә, негізгі ә, жаңағы көруі мына дүниені көру сол жетпей қалады тек қашан аударма болады да шығады енді жаңағы өзің айтқан стефан цвейг деген бір өте талантты адам ғой бұл бір ерекше жаратылған адам онымен енді ол немісше немісше жазу орысша аудармаларын бұған дейін оқыдым оқығанмын және өте жақсы аударылған өте көркем аударылған дүниелер болатын енді оны қазақша аударатын кезде әрине мен былай қиналдым ғой енді бірақ ана көркемдігі ана дүниенің мені керісінше одан сайын өзіне тартумен болды тек сол деңгейді түсіріп алмаудың қалай түсіріп алмаймын мен мынаны степан цвейк аруағынан ертең масқара болады ғой мынаны шығара алмасам деп бізде аудармашылар солай жан дүниесімен беріліп аудару меніңше жоқ сияқты сондықтан ол енді бар қазақша аудармалар тәуір аудармалар бар кәдімгідей жақсы аударылған аудармалар бар мықты аудармашыларымыз бар бірақ көп жағдайда аудармалар бізде кішкене селқостау шығады иә. мына жүз кітап аударылды ғой оқулық иә соны біз енді ана кітап мына кітап деп айтпай ақ қояйын бір үш төрт кітапты мен қарадым біздің оқулық ретінде бізге керек қой университетте иә. түсінбейсің түсінбейсің ана не туралы әңгіме кейбір жерлерін не айтайын деді ол және оның үстіне ғылым ғой ғылымның тілі иә. ол студентке арналып отыр ол ол түсінікті болу керек бір шұбатылған сөйлем жақсы ғылымда шұбатылған сөйлемдер болады бірақ аудармаға келген кезде сол шұбатылған сөйлемді барынша түсінікті етіп жеткізуге болар еді кейде студенттер тапсырма береміз ғой мына тақырыптан мына тақырыпқа дейін оқып кел ана кітап интернетте тұр келтай апай түсінбедік мынау не деген сөз менен сұрайды демек не деген сөз аударма нашар деген сөз жетпей жатыр деген иә асығыс әйтеуір аударып шығу деген ана жан дүниесімен берілу деген жоқ демек ғылыми ә, шығарманы аударуға ғалымдар тартылу керек сол саланың мамандары иә сол саланың маманы түсініп аудару жақсы аудармалар бар оның ішінде дегенмен жетпей қалып жатыр бізде қазір мынадай бір қасаң түсінік бар ә, тіл білсе болды соны аударып кете ол иә. жаңағы көркем шығарма ала ма жаза алмай ма ол адам ә, оған қарамайды сондай қасан түсінік пайда болды негізінде менің ойымша ә, кезіндегі кеңес юсіп ағамызда қалыптастырған yeah. Иә. аударма мектебі қазір үзіліп қалған сияқты біз одан кейін тым ә, шіркінай аудармаларды шынымен көрген жоқпыз мүмкін алда көретін шығармыз бұл енді алдағы уақыттың болашақтың жұмысы ендігі сұрайын дегенім Э, жаңағы э, аударма туралы егер бір жақсы кітапқа сізге тапсырыс түссе осыны жаңағы бұрын аударған кітаптарыңыздың деңгейінде аударып берсеңіз деген ә, тапсырыс түссе баспалардан сіз қалай қарар едіңіз ол маған ұнаса әрине иә ол шығарма маған ұнаса мен оны сол ыыы ә, шарттан аударасың мен жаңағы шойнканың оля шойнканың кітабын аудару, ол нигериялық ақын жазушы нобель сыйлығын алған нобель сыйлығының лауреаты америкада тұрған еді соны өткенде трамп ә, неге сайланатын кезде ол бір не жасады ғой егер де трамп ә, америка құрама штаттарының президенті болып сайланатын болса мен америкадан кетіп қаламын деген ол шынында кетіп қалды трамп сайланғаннан кейін нигериясына кетті қазір енді ол қайда тұратынын білмеймін үлкен қартайды ғой ол кісі иә тоқсанға жақындап сол кісінің жаңағы оля шоенко әке қалай әке балалық шақ деген оның орысшасының аудармасы әлсіздеу екен мен орысшадан аудардым ғой иә білініп тұр әлсіз екен бірақ ә, дегенмен енді аударып шықтым ішімнен ойладым бұл сонда ағылшын тілінде жазды ғой енді оның көркемдік деңгейін әбден түсіріп жіберген аудармашы орыс аудармашы сосын енді ол қазақ тіліне аударылған кезде мен әрине оның деңгейін түсірмеуге тырыстым керісінше көркемдеуге тырыстым ыыы былай енді жақсы дүние болып шықты яғни ол өзіме оқиғасы ұнап отырды жалпы аударма сол егерде ол маған берілетін аударуға берілген кітап маған ұнап отырса онда оны жақсы кітаптың деңгейіне байланысты дейсіз ғой ендігі сұрайын деп едім сұрайын дегенім өлең аударыла ма негізі бұны сұрап отырғаным кезінде сіздердің өлеңдеріңіз испанша аударылып сол жақта тұсау кесіп сондай үлкен поэзияның тойы болған сізде соған қатысып иә. өлең оқып қазақтың поэзиясын сол жақта асқақтатып қайттыңыз сол сапарыңыз қалай болды әуелі өлең аударыла ма ә, сіздің испаншаға аударылған өлеңдеріңіз ол жақтағылар қалай қабылдады осы туралы енді өлең аударылама деген сұрақ өте дұрыс сұрақ өлеңнің аударылуы өте қиын иә өйткені өлең деген ол тек сөздердің жиынтығы емес қой иә ол қазақша тұрған кезде өте әсерлі болуы мүмкін ол өлең орысшаға аударылған кезде басқа тілге аударылған кезде оның ештеңесі қалмауы мүмкін өйткені өлең деген бұл рух бұл энергия оны дәл осы өзінің нұсқасында ана нұсқаға аударып шығу ол бұл енді өте қиын төрт мезгіл деген өлеңдер жинағын аударған ол аударма сол кезде талайды таңқалдырған болатын ол анау рух деген керемет ол ананы оқысаң бір жағынан павло неруда өлеңді қазақша жазған сияқты әсер, әсер аласың яғни рухты жеткіздің дәл сол сияқты өлеңнің рухын жеткізіп аудару бұл өте қиын ол екінің бірінің қолынан кете бермейтін нәрсе өлеңнің сапасы түсіп кетеді сол ә, фариза байдағыда айтатын баяғыда совет одағының кезінде біздің өлеңдеріміз ә, орыс тіліне аударылған кезде аударманың ә, нашарлығы соншалық біздің біз ә, орыстың ең нашар ақындарының деңгейінде болып қалдық деп енді ә, жаңа испанияға испан тілінде аударылған өлеңдер туралы айтатын болсақ мұны бізде мына танакөз толқынқызы оған көп рахмет сол бастап сол өзі ұйымдастырып солай жасады ғой оны өлеңдерімізді аударған хосе хорхе падрон деген мына латин америкасына танымал ақын иә ковидтан қайтыс болды осыдан үш төрт жыл бұрын сол сол кісі аударды бұл өте ә, талантты адам енді біз оның испан тіліндегі дәреже деңгейінің қандай екенін енді баға бере алмаймыз бірақ ол өте жақсы деңгейде аударды деп ойлаймын өйткені ол кісі сол ә, жаңағы біздің аударма жинағымыздың алғы сөзін жазды сол алғы сөзінде қазақ поэзиясына өте жоғары баға берді мен мына қазақтың өлеңдерін қазақ ақындарының елу ақын аударды ғой қазақ ақындарының өлеңдерін оқып отырып мына қандай деңгейдегі құдіретті поэзия қазақ деген осындай деңгейдегі ә, талантты халық екен ғой деген баға берді демек ол оны дәл сол күйде сол деңгейде түсінді және сол деңгейге жеткізіп аударды деп ойлаймын бұл өте бір атырғұн өте бір кеңпейілді өте талантты ақ жарқын сондай адам еді ғой оның жұбайы клеопатра патрон ол да өте бір әдемі жан дүниесі де әдемі сондай адам ол да көмектескен ол өзі филолог сөйтіп екі жақта оны аударып шықты яғни былайша айтқанда олар оған кәдімгідей күш салды yeah. тек былай әйтеуір <coughs> жаңағы аудара салайыншы ақша үшін дегендікпен емес олар жан дүниесімен беріліп екі жақтап солай аударды сондықтан егерде шетелге аударылатын шығармалардың қазақ шығармаларының барлығы осындай жауапкершілікпен аударылса ол әлемдік деңгейдегі поэзия жалпы әдебиеттің әдебиеттен үлкен орын алар еді деп ойлаймын Э, ендігі сұрақ э, ақынның мақсаты не ше білмеймін ол ақынның мақсаты не болуы мүмкін мен ақынмын ал енді мен алдыма осындай мақсат қоямын деп э, айта алмайсың негізі өйткені о баста адам осы өлеңнің жолына түсе бастаған кезде мен қалай ақын боламын деп армандамайды ғой адам иә адам олай армандамайды ол ақындық деген өзі өзі өзіңе де белгісіз бір уақыттың арасында қалыптасатын бір қабілет қой иә сондықтан енді қазір ақын алдына осындай мақсат ол мақсат қоюы мүмкін бір мен осы бір тақырыпты жазсам деген бір мақсат қоюы мүмкін осы мәселеге арнасам бір шығармаларым деген енді өлеңнің мақсаты не десек өлеңнің мақсаты бұл мына құдай тағала бізге ақынға талантты берген кезде ол тек осы өлім жасыншы дегендікпен берген жоқ <coughs> ол рухани байлық халыққа жетсін халық осылай осыдан бір ләззат алсын жан дүниесіне көмек болатын азық болатын дүниені алсын деп сол үшін ақындықты жаратты ғой композиторлықты да сол үшін жаратады Ә, әншілікті де сол үшін жаратты қолдан әнші бола алмайды ғой адам өтірік әншілер бар ғой енді әрине қазіргі нелермен бірдеме қылып шығаратын бірақ нағыз әншілерді айтамын нағыз композиторларды айтамын олардың оның мақсаты ол ә, жаратылыстың мақсатымен байланысып жатыр деп ойлаймын жаратылыстың мақсаты не адам болғаннан кейін ә, ол, ол тек қана тек өмір сүріп кету емес мына жарық дүниеге келдің кеттің емес ол ортада адам өзі рухани байлық алу керек бір бірімен коммуникация болу керек туысқандық бір жақындық болу керек достық қарым қатынас болу керек туған жерге деген сезімің болу керек ол сезімдер болмаса дүниенің бәрі қасаңданып кетеді ғой соған керек бұл шығармашылық нәрсе өлең де ән де жаңағы композитордың несі дүниелері де оның мақсаты сол болу керек яғни оның табиғи мақсаты бар былайша айтқанда жаратқан иенің ә, мақсатына сәйкес жұмыс істейтін болса керек сондықтан бұл жерде ә, композитордан мысалы отырып алып ал мен осындай бір ән жазып шығайын десе ол дұрыс дүние болып шықпауы мүмкін ол да жаңағы ә, бір шумақ бір өлеңнің бір жолының ә, жаңағы несше айтқандай табан астында келіп табан астында жоқ болып кету сияқты нәрсе оларда кейде айтады ғой композитор бір әуен келіп еді ұмытып да қалдым ол қайдан келді таба алмай қойдым деп иә ол ғарыштан келді әрине олар да сол анау келген кезде дереу домбырасына ма әлде рояльна отыра қалып тез тез соны жаза қойса яғни ұстап қалады жазылмаса бітті мынау ғарышқа енді де болды кетті ол басқа бір жер шарының басқа бір жағындағы бір ақынның немесе композитордың санасына жетіп ол бәрібір жарыққа шығады бірақ ол мына ғаламдық айналыста жүрген нәрсе ғой деп ойлаймын қазіргі біздің тыңдап жүрген әндеріміз шынын айтқанда ән емес басқаша дөбәрә нәрселер көп көбіне осы ә, жағдайды кінәлап жататындар әні мен музыкасын бір адамның жазып алып ертесі күні сахнаға алып шығуынан ә, осындай жағдайлар белең алып жатыр деп ойлаймын өзіңіз ә, ақын ретінде үлкен ақын ретінде әнге сөз жазасыз ба осындай тапсырыстар берген кісілер болды ма мен әнге сөз жаза алмаймын иә шықпайды лена, лена елена әбдіқалықова тамаша композитор ғой yeah. тамаша композитор тамаша әнші сол айтты бір жазшы мәтін жазыңызшы мен ән шығарайын деп тіпті әнін берді осыған мәтін жазып беріңізші ол мәтінге түсуің үшін өзіңді өзің ана түсуің түсіруің керек қой сол қалыпқа түсуің керек оны буынын келтіру керек оның ұйқасын келтіру керек ал оны шебер жазатын ақындар бар өте шебер жазады мен соны жаза алмаймын енді оның себебі не екенін енді мен білмеймін қалай екенін әйтеуір маған әнге дайын әнге мәтін жазу деген бұл өте бір қиын нәрсе әнге жақсы мәтін жазатын ақындар бар бұрын бізде шөмішбай сариев ақын талантты ақын сол болды несіпбек айтты өте жақсы честный э, мұхтар шахановға қамшысы иә, мұхтар шаханов сосын жаңағы елена әбдіқалықова ол да өте өзінің э, әндеріне э, өзі өте жақсы мәтін жаза алады ақын ғой ол және светқали нұржан ол да өте жақсы жазады әнге мәтінге солай ал менде ол өте қиын ал енді жалпы ән деген мәселеге келетін болсақ бұрынғы әндерді бір ән тыңдағаннан кейін ол есіңде қалатын қазіргі бәрін емес енді әрине көп әндерді мына жастардың тыңдайтын әндерін оны жаттайын десең де жаттай алмайсың әлі өйткені шамасы ол жаңағы бір қасаң өлеңдер бар ғой жаңағы тапсырыспен жазылған өлең өлең сияғы жоқ бірақ әйтеуір ұйқасып кетіп тұр сол сияқты нәрсе болу керек нотаны әр әр жерден алып былай былай теріп бір шығарып оны тыңдай да алмайсың одан не әсер де ала алмайсың әлде біз, бізге ол жат па бірақ ә, неге біз мысалы ә, баяғы біржан салдың заманында өмір сүрген жоқпыз ақан серінің заманында өмір сүрген жоқпыз ыыы халық әндерін өмірге келген кезде өмір сүрген жоқпыз бірақ біз оны тыңдаймыз ғой иә. тыңдаймыз оны үйреніп аламыз оны тыңылдап айта да аламыз бірақ неге біз қазіргілердің әнін тыңдау қиын бәрін емес әрине өте жақсы әндер бар өте жақсы әндер туады оны өте жақсы орындайтын әншілеріміз де бар дегенмен жаңағы шуылдап әндер өте көп әрине сол мазалап жүр қазір қоғамды енді соңғы сұрақ болсын сіз өзіңіз ұстазсыз осы салада жүрсіз ә, өзіңіздің шәкірттеріңіз ішінде ә, ақындық немесе жазушылық жолға түскен болашақта осыдан үміт бар ау деген шәкірттеріңіз бар ма енді қазір анау де ана шәкірт мына бала деп қазір оны айтпай ақ қояйын бірақ дегенмен өйткені ол ертеңгі күні қалай болады оны білмейміз ғой өте талантты жастар бар бірақ мына уақыт деген нәрсе мына әлеуметтік желі солар уақытын жеп қояды ғой деймін шамасы сондықтан көп жағдайда өздерінің сол ақындық талантына мән бермей көп нәрсені жоғалтып алады бұл көп әсер, әсер етеді олардың шығармашылық болашақ шығармашылығының ары қарай дамуына оларға айтып жатамыз енді сенің мына осындай талантың бар сенің қабілетің осындай сен осыны ана күнделікті ә, әлеуметтік желіге соған ә, бүкіл назарыңның бәрін соған аударып мынаны өлтіріп алдың өйткені ол ә, таланттылық деген не ол үнемі сол өз қайраулы қалпында тұрмайды ғой иә оны ә, оған оны да асырау керек кәдімгідей оған көңіл бөлу керек оған білім керек көп білім керек жарайды өзі табиғатында талап берілді ме демек енді оған білім керек болады ғой білімсіз ешқайда бармайды ғой еңбек керек және Бізде бізден енді өте мықты шыққан балалардың бірі жасұланбек майлыбай жасұланбек майлыбай бізде журналистикада оқыды сол оқып жүрген кезінде бүгін бірінші курста бір күні маған келді апай мен бір абайдың абайдың қара сөзін талдаған бір талдауым бар еді сізге көрсетсем бола ма деп мен ойлаймын өзі бірінші курс өзі бірінші семестр абайдың қара сөзін қалай талдайды ол а жарайды иә маған бере ғой дедім сонымен ол маған почтаға жіберді ал оқып қарап мен таң қалдым оның талдауы бұрынғы қалыптасқан зерттеушілердің талдауынан мүлдем басқа яғни ол ана жас адамның көзімен қараған біз қалыптасқан өзіміздің жаңа көзімізбен қарадық па жоқ ол мүлдем жас адамның көзімен қарап ол, ол, мүлдем басқаша көрген оны мен соның ә, ерекшелігіне таңғалып одан кейін әлгі балаға назар аудара бастадым тағы да мақаланы жаз деп көп оқы деп енді ақыл кеңесімізді айтып жатырмыз ғой иә ол көп оқыды ә, мақала өте жақсы жазды өте көркем жазды өте жоғары бағамен бітірді журналистиканы сосын төртінші курста бітіруге жақындаған кезде осы мәдениет министрлігі ол кезде құлмұхаммед сол несі министр сол жақтан бір хабар келді бізге осындай қазақша өте жақсы жазатын адам керек бітіріп жатқан балалардың ішінде бар ма осы қазір өзі бірдеңе мақала жазудан қалдық осы шындарыңды айтыңдаршы біреу бар ма соның ішінде көрсеткен мен кімге әлихан хамзабекұлына айттым мына жасұланбек майлыбай осы баланы беріңіздер ол қазір жаз десең қазір жазып береді қандай деңгейде жаз десең сондай деңгейде жаз сонымен соны қабылдап алды ә, университетті бітірмей жатып оны жұмысқа қабылдады одан кейін ішкі істер министрлігі оны шақырып алды одан кейін ол бала болашақпен оқуға түсті қазір осында ә, сол таланттылықтың арқасы ғой жазуға жазуға шеберліктің сөзге шешендіктің терең иә, білімнің арқасы қазір өзі сенатын кеңесшісі сенат төрағасы яғни ана жас адам өзінің бойындағы талантты ұштай білсе ол оны алып шығады қалай да бізде сол көп жастарда уақытын босқа кетіру бар сөйтіп талант талантты жастардың көпшілігі өздерін өздері жоғалтып алып жатыр айтуын айтамыз бірақ жас қой жастық шақ кейде адамды былай қылып біресе олай қылып кетеді біресе былай қылып кетеді дегенмен сол жастарға айтатын нәрсе уақыт деген желін мысалы бір студенттерге э, не жазғыздық бір анкета ма бірдеңе жазғыздық есімді алып сонда бір қыз былай деп жазыпты мен өзім алдыма мынандай мақсат қойдым дейді күніне күндерге бөліп қойған ғой үйтемін бүйтемін кітапханаға барамын кітап оқимын мынаны жазамын спортпен осылай айналысамын және э, өзіме мынандай мақсат қойдым мен тапсырма бердім өзіме әлеуметтік желіде екі сағаттан артық отырмауға деген мен ананы оқып таң қалдым ол екі сағаттан артық отырмауға деп өзіне мақсат қойып отырғанда сонда ол күніне неше сағат отырады төрт сағат па бес сағат па кетті ғой өмір деген бітті ғой жарты күн кетті ғой сонымен сонда ол адамның ойлануға әлеуметтік желі адамдардың әсіресе жастардың ойлануға ой қорытуға ой қорыту қабілетін жуып шайып кетіп отырады ойлануға уақыт жоқ ойланбағаннан кейін іштегі талант бірте бірте ойлана тоқсан анау мұхитына түсіп кетеді де соны бері қарай шығарып алу өте қиын болады осы осы нәрсені негізі ескеру керек студиямызға келіп тұшымды әңгіме айтқаныңызға рахмет ә, шығармашылық табыс тілейміз алда жақсы өлеңдер күтеміз ә, кісі жақсы ән сөздерін де күтеміз сізден рахмет өздеріңізге де сәттілік болсын көп рахмет енді бүгін біраз әңгіменің басын қайырдық сіздерге пайдалы болса ризамыз рахмет